papeles, ya no hay sueño sin claveles, libertad. Somos parte de su juego, no me deja verme bien, nunca nos despediremos hasta que salga de ti. Sin prejuicio no supone lo que va a pasar. no confía, no respeta. Si se vuelve a iluminar, será tarde de verdad. Ya no sé lo que pensar. Cuando crees que ni te miro, ya no sé ni dónde estás. Si te imagino aquí con él, nunca nos despediremos hasta que salga de ti. Sin prejuicio no supone lo que va a pasar, Un alcance la verdad, todo me sonreirá. Solo es un hilo de melodía, ritmo y voz. Puedo jugar, hacer ruido por solo. Sal de ahí. Sal de ahí. Sale más fuerte, no puede verte, está delante de ti. luces si sombras en vuelcar de esplendor mezquino. Mercado interior anímico, lo conseguimos. alimentación de inspiración grupal. Tres pensamientos a tarde en tarde callar, Nos inventamos la forma de escapar. Haciendo el bien ya no nos queda más que dar despierto, solo quiero poder parar el tiempo y mezclarme con el viento sin forzar mis movimiento. la forma de escapar. Haciendo el bien, ya no nos queda más que dar.